صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير صحه جيده ان شاء الله بصحه وسلامه اليوم غنديروا الطورطيه ان شاء الله الطورطيه البيض تنحتاجوا البيض الفلفله مقطعه باش ما نطولش الفيديو جبت كلشي مقطع راه كلشي تبارك الله تيعرف يقطع الخضره هذه الفلفله مقطعه البصله بطاطا مقطعه طريفات صغار فرماج محكوك الجلبانه الجلبانه غنسلقوها والربيع والعطريه دابا غندوزو لكيفيه آه، التحضير والمقادير في نفس الوقت ديال العطريه وما باقي غندوزو دابا باش نشحرو البصله البصله ونزيدو عليها نزيدو عليها فلفله نقص عليهم شويه البوطه نديرو شويه الزيت الروميه مليحه بزار صافي نقصوا عليها شويه ونغطيوها باش طيب هنا غنديرو الفريكس الزيت بارد الزيت بارد نديرو عليه هاد ماشي الفريت البطاطا مقطعه طريفات صغار غندير واحد الزيت بارد مغسوله منشفه باش تيجي مقرمش حتى ال frites ال frites على فكره الفريت الا بغيتو يجيكم مقرمش ما ديروش في الزيت سخون وما تجهدوش عليه البوطه صافي تتسخن البو... تتسخن البوطه تنقصوها تنديرو دابا الجلبانه تسلق هي هادي تنديرو عليها مليحه باش طيب بنينه غنديرو داكشي ديال الريستورات تيهزو الحلاوه باش تقلبوها نحيد البصله بعد ما طابت ولات بهذا الشكل هذا كما سيبان لكم تنحطوها هنا باش تبرد باش لا خوينا على البيض ما يتجمعش الفريت اللي قلينا بطاطا تنقولها فريت آه نزيدو الجلبانه تيبان لكم نزيدو الجلبانه تسلق ملي تسلقات ها هي وصفيناها تتصفات مزيان من الماء نزيدوها حتى هي هنا نخلطوا هاد العناصر مع بعضياتها هكا نخليهم حتى يبردوا نزيدوا عليهم البيض هي اللي بردات الخضره ها الخضره ملي بردات هي هذه دابا نزيدوا عليها البيض البيض على حسب داكشي اللي غادي يكفاكم راه عينكم ميزانكم تعرفوا شحال تاع البيض غيكفى البيض غنزيدوا فيه شويه ديال زيت العود مليحه وبزيره نطبقو مزيان نزيدو عليه هذا الربيع نعاودو نطربو صافي نكبو على هاد الخليط هادشي يكون بارد برد مع دايره الفريت غتسمعوا الشارج ديال الفريت ماشي الشتا الشتا راه تتصب ولكن بحال هكا شي واحد غايقول لي ما دارش الفرماج الفرماج ما غنديروش دابا ايه تتبان لكم جاريه بانت لكم باقي خاطره تنزيدو فيها البيض بانت لكم هكا صافي راه جاريه شويه مزيانه دابا هكا بارك عليها غندوزو دابا للطياب باش نطيبوها تنديرو الطاطية في المقله بحال هكا بهذا الشكل هذا تشعلو البطه دهنت بعدا المقله بشويه تاع الزبده ندير فوق شويه الفرماج ندير صافي نعاود ندير الطاطية من فوق الذرة نقصوا عليها شويه خليوها تطيب نقلبوها دابا غنقلبوها آه، نوريكم الطريقه ديال القليو كيفاش كيفاش نقلبها آه، هادي مقله بعدا ما تلصقش الطفال آه، غادي ندير لها بحال هكا هادي هي الطريقه باش نقلب انايا هكا ما غاديش ندير لها هكا انا ماشي معلمه ديال <laughs> انا ما معلماش داكشي ديال الريستوراسيون هكا تبان محمرة يا سلام نخليها طيب نديرو معاكم شي وحده اخرى عاوتاني تنديرو المقيله بالزبده بحال تشوفوا تنديرو Onlar دابا نشوفو هادي واش طابت من تحت الا طابت من تحت صافي طابت غادي نحيدوها كنا ناقصين على البوطه باش ما تحرقش نديرو لها هكا بهاد الطريقه ديال سهله مهله تنجمعو على هدوك القنيطات هكا قنيطات قلت لكم قنيطات خليوها تكمل الطياب ديالها طريقه سهله ديال القليب بلا ما تبقى نضارب معاها غادي تشتت هما هكا احسن ونرجعوا لكم باش نوريكم كيفاش جات هاد الطورطيه ديالنا بعد ما كملناها هي هادي بالصحة والراحه آه تتجي زوينه جربوها وسهله ديال الزربه الناس اللي زربانين الناس اللي ما عندهمش الوقت نهزو وحده باش نشوفها بقات سخونه شويه هي هادي تيجي داك الفرماج وسطها تيجي زوين شفتو يا هادي بسم الله صحة صحة وراحة باش تبرد واو ندير لك هكا باش تبرد واو wow. delicious bon appétit انا دايق وحده في الكوزينه اه تنقول وحده واو ديليسيوز تنقول وحده فين مشات اه سبقتيني حيت مشيت جيت وقتي تعطل انا بيا الجوع راه خمسة ونص هادي ويلا لا واش هذا غدا ولا عشاء لا لا ماشي الخمسة ونص تيكذب عليكم باش نقول لكم راه تطيب دغيا ما تتشدش الوقت يلا دابا جوج جوج تيبدا بالك وحده ونص كلشي بريباراتيف كلشي المهم ما تسمعوش ليه ما تسمعوش ليه <laughs> يلا خليناكم على خير آه، السلام عليكم 10 دقائق تتوجد بصحتكم وراحتكم غزاله تبارك الله وغنيه فيها خضيره فيها حتى الوليدات الصغار غيبغيوها انا تنفكر بالدراري الصغار بزاف <laughs> يلا الله يخليناكم على خير